응? 응? 응? 谁？谁呀？是不是有人？ 嗯？有人。 Huh? Hmm? You're... Don't, don't. 这智力，还 <laughs> 找球呢？ <laughs> 球呢？咦？ <laughs> 哎呦我的妈！嗯？ 뭐지? 응? 음. 음. 음. 김동현 局长，我等死你！ 夜んえ 嗯，嗯，有人。 有人。有人。嗯？ episode. <laughs>